Ляшко, Радикальна партія. Після такої дискусії між Прем'єр-міністром чинним і Прем'єр-міністром колишнім, безумовно, будь-кому іншому важко задавати питання, е, крім радикалів. Так от, що стосується газового контракту. Можливо, сьогодні ціна на газовий контракт і 190 доларів за тисячу кубів. Але кілька років тому ми за газовий контракт платили по 500 доларів за тисячу кубів і переплачували мільярди по цьому газовому контракту. Я хочу щиро подякувати Юлії Володимирівні Тимошенко, яка завжди стояла на сторожі інтересів України. Я хочу зараз попросити Юлію Володимирівну Тимошенко від імені мільйонів українських громадян взяти взяти Арсенія Петровича Яценюка, поїхати до свого друга Путіна і розірвати газовий контракт без стокгольмського арбітражу. Оскільки в стокгольмському арбітражу ми будемо судитися по 10 років, а газовий контракт продовжує діяти. Арсенію, Юлю за ручку разом у Москву і розривайте газовий контракт. І верніть 30 мільярдів доларів, переплачених Україною до державного бюджету.